osuna sakwade titu ne bachale kelo menin do lo khuda yuno chebdu membata hapai cho o o lapo membata hapai cho thu tau yo thu tau lo le ino ma mamba ma o kalo chno le chebdu laga no bata mai se lo titu pho kho da kuwa di ma kalo no ma kalo chno le ima no phama pai chom o thom pati le no chebdu အာမကျွန်တော်ဘာသာလုတ်လောက်တိတုံပေါခေါ်တဲ့ကွာဒီခေခါရနော်ကြပ်ဒူမယ်ဘာချမ်းဝခေလူအဝေတို့မွေလေးရနဲ့ခေခါနော်ကိုရတာမယ်ဘီစနိခေနော်ချလေဘီစနိခေဒီယိုခမဘာမအောင်ပတိလက်ခမဘာမကလောက်ပတိနော်ကြရဘာသာတိတုံပေါခေါ်တဲ့ကွာဒီမလို့ပြလောက်ရနဲ့စရသိမွေကြီးစရသိမွေကြီးခေခါနော်မယ်ဘီစနိခေမဘာမအောင်ကလောက်နော်လက်ကြပ်ဒူအဒိကနော်ပတိနော်ခမဘာအောင်လေလောခါချချုံမူနော်ခါချချုံမူနဲ့အီလေအောင်လေလောနော်ကြပ်ဒူ ခအချာဒီအွန်လေထောင်းတီခပိုင်ချုံအော်လပေါဒီတီနော်အဒီကန်ခချချုံမူနော်အွန်လေထောင်းလာနော်ထိဆိုင်နော်ခချချုံမူအေအော်ဆောင်းကြဘဒုခအချာဆောင်းနော်ခေအီချုံမူခေအီဘာဒခချာဂီခဘာဒခချာချောင်းတာခေဘာဒကေတထိကြဘဒုခေအီချုံမူခေအီအွန်လေစိုက်တာချချုံမူဘိနော်တူမူနေကိုနလဂါဂီခလဂါဂီခကေရတတိတိချာလောနော်ဝါတာနပနိပဒလဘလနေချဘဒုခအွန်လေချချုံမူလမေယဒီမကုံရဝုန်နိုင်နော်နပနိ บาอัลไตนอตาบาอัลไตเป็นตรงนอตาปีตุข้าจำริท้องลุทโธยังมาบาอัลทองอปฏิเลขมาบาอัล้ลวูสาปุสัมปฏิเลขมาบาพงโลภัยลาว่ากัลโลชมาชนนลเลยแต่วะข้ามันโลปฏิเลขมาบาท้าวไปชดรเลปเขอเช่าขนุ่งเดอเช่า အောချာခနုံတဲ့အောချာတော့ပုံကြောတဲ့ကြောက်တို့ခေဖွင့်တော့ချက်ပြီးပြီးဦးတဲ့ကြောက်တို့ပိတုခတာချက်ပယူတော့ဖီလောမနီနော်ယိုအေနော်နောက်ထခေခါနော်ကြောက်တို့ခေဘာသာခပချောအိုအာအာတိကြောက်တို့ခမဘာမအောက်ကလောချနော်လက်ကြောက်တို့ရဲ့ရဘာသာတရားသာဘာသာလို့ဖလို့တူဘောခွာတဲ့ကိုအဒီဘာချန်တဲ့ဘီစနီနော်ကြောက်တို့ရဘာသာတူဘောခွာဖလို့ဆောင်တဲ့လေးလာလားလေးလာယူလာလေးလာလာမာဒွန်လာကွာဒီအနော်မမလနေဟို့ na di a à, cha ma gi ya di a cha ma gi na ti di cham tho tho la kwa dia ne o son la sa o son la sa